पाकिस्तान ने आतंक पर कार्रवाई का जो झूठा खेल रचाया था उसका सच सामने आ गया है आतंकी हाफिज सईद को गिरफ्तार तो किया गया लेकिन वह जेल नहीं जेलर के बंगले में रह रहा है उसके खिलाफ तेईस मामले हैं लेकिन फिलहाल आतंकियों को पैसा देने के मामले में ही जांच चल रही है जेल प्रशासन आतंकी हाफिज सईद को महंगी गाड़ी से लेकर आया था गुजरावाला जेल के जेलर ने उसे अपने बंगले में ठहराया है जहां उसे सारी सुविधाएं मिल रही है मीडिया के जाने पर भी रोक है कुछ चैनल वाले गए थे तो उन्हें फटकार कर भगा दिया गया उसके साथ गिरफ्तार किए गए आतंकियों को जेल में रखा है लेकिन उन्हें सब इंतजाम दिए गए हैं मामला तूल पकड़ने के बाद यह दलील दी गई है कि वह बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा जेलर के बंगले वाले सवाल पर कोई कुछ नहीं कह रहा है गौरतलब है कि चार दिन पहले आतंकी हाफिज सईद को लाहौर में पकड़ा गया था पाकिस्तान पर दुनिया भर से आ रहे दबाव के बाद उसने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू तो की है लेकिन अब भी उसकी मंशा पर सवाल है आतंकी को जेल में सुख सुविधाएं देने का मामला विदेशी मीडिया में भी उछल रहा है कुछ पत्रकारों ने फेसबुक पोस्ट किए हैं इन्हीं के आधार पर पाकिस्तान की आलोचना हो रही है पाकिस्तान दुनिया के पटल पर खुद को शांति प्रिय देश